मुक्त गेम्पमा स्वागत छ यो ट्युटोरियल मूलत नोर्दन जर्मनीका रोल्फ स्टाइनोटले रेकर्ड गरेका हुन् आज तपाईलाई देखाउन मसँग केही नयाँ छ त्यहाँ जोसेफको एउटा नयाँ भिडियो छ र आज म स्केचको इफेक्ट उपयोग गरेर एउटा इमेज कसरी बनाउने तपाईलाई देखाउने छु यहाँबाट जोसेफको भिडियो सुरु हुन्छ र उनले कसरी गिम्प 2.4 प्रयोग गरी स्केच इफेक्ट सिर्जना गर्ने देखाउने छन् स्केच इफेक्ट देखाउन म लेयरहरुसँग काम छु अर्को कुरा म यी लेयरहरूको पुनः नामाङ्करण गर्नेछु जसले मैले कुन लेयरमा काम छु। भन्ने जानकारी दिनेछ त्यसैले म माथिल्लो लेयर छान्छु अनि फिल्टर्स ब्लर गसियन ब्लर मा जाऊ प्रिभ्यूको मद्दतले इमेजको वरिपरि केही लाइनहरू भएको देख्न सक्छौं र त्यहाँ ब्लर रेडियस धेरै महत्वपूर्ण छ मैले यहाँ तपाईले 30 ब्लर रेडियस र 5 ब्लर रेडियस प्रयोग गर्दा हुने भिन्नताहरू देखाउन दुईवटा प्रिभ्यूहरू सिर्जना गरेको छु यो इमेजको लागि म ब्लर रेडियस 15 राख्ने छु र ओके मा क्लिक गर्ने छु अब हामीले माथिल्लो लेयरमा एउटा राम्रो ब्लर भेट्यौं अब हामीले गर्न पर्ने अर्को कुरा भनेको रङलाई उल्टाउने हो त्यसैले कलर्समा जाउँ र इन्भर्ट छानौ अब हामी हाम्रो फर्कने छौ माथि लेयर छानौ र यसको ओपेसिटी 50% मा सेट गरौ हामी एउटा राम्रो खैरो इमेज पाउछौ अब हामी माथिको लेयरमा राइट क्लिक गरेर यी दुई लेयरहरूलाई सँगै जोड्छौ मर्ज भिजिबल लेयर छानौ र मर्जमा क्लिक गरौ अर्को म इमेजमा कन्ट्रास्ट बढाउन चाहन्छु र यसो गर्न लेभल्स टुल छानौ। तपाई यो चित्रमा सबै जानकारी बीचमा रहेको देख्न सक्नुहुन्छ र मैले स्लाइडर्सलाई त्यो मानसम्म पर्छ अब म बीचको स्लाइडरलाई बायाँ सार्छु जसले गर्दा म इमेज अलि सेतो पाउँछु र ओके मा क्लिक गरौँ अब तपाई लाइनहरू बाहिर आउनु सुरु भएको देख्न सक्नुहुन्छ तर हामी अझै पनि इमेजमा रंग भेट्छौ त्यसैले म कलर छान्छु डिस्याचुरेट र ल्युमिनोसिटी विकल्प छानौ र अब हामीले कालो र सेतो इमेज पायौ अब म फेरि लेभल्स टुल छान्छु र इमेजमा बढी कन्ट्रास्ट पाउन स्लाइडर मिलाऊ स्लाइडरलाई यस्तो तरिकाले मिलाउँ कि तपाई इमेजमा एउटा राम्रो कन्ट्रास्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ मलाई लाग्छ यो राम्रो छ ल अब हामीले एउटा राम्रो स्केच इफेक्ट सहितको इमेज पायौ मलाई लाग्छ हामीले यो इमेजको बोर्डर बनाउनु पर्छ त्यसैले एउटा नयाँ लेयर सिर्जना गरौ र यसको नाम व्हाइट राखौ र लेयर फिल्ड टाइप व्हाइट छानौ र अस्थायी रूपमा म अपासिटीको मान घटाउँछु जसले गर्दा हामी इमेजबाट देख्न सकौं अब म टूलबारबाट रेक्ट्याङ्गल सेलेक्सन टुल्स छान्छु र त्यो छनोटबाट इमेज कोर्छु र आयत मिलाऊ हाम्रो आयत मिलाउन सकिएपछि बायाँ कुनाको तल जाउँ र टगल क्विक मास्कमा क्लिक गरौँ र हामीले सम्पादन गर्न सकिने कालो र सेतो बोर्डर पाउँछौ हामी फिल्टर प्रयोग गरी केही रोचक इफेक्ट सिर्जना गर्न सक्छौँ त्यसैले म फिल्टर्स डिस्टोर्ट्स वेब्स मा जान्छु र यो बक्समा हामी केही रोचक बोर्डरहरू बनाउने विविध विकल्पहरू देख्नेछौं म स्लाइडहरुलाई मिलाउँछु जसले गर्दा म तरंग प्राप्त गर्छु त्यो राम्रो देखिन्छ अब म केही ब्लड थप्न चाहन्छु त्यसैले फिल्टरमा जाऊ तर मलाई लाग्छ मैले केही भिन्न इफेक्टहरू प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसैले म नोइजमा जान्छु र स्प्रेड छान्छु र म लाई 22 मा सेट गर्छु ल अब टगल क्विक मास्क बटनमा जाऊ र यसमा क्लिक गरौँ र तपाई यहाँ मार्जिन क्षेत्र देख्नुहुन्छ जसको मतलब यो छनोट भएको छ अब म त्यो लेयरमा एउटा लेयर मास्क थप्ने छु र पूर्ण ओपेसिटीको लागि त्यसमा सेतो छु र त्यहाँ इमेज छनोट भएको छ हामी कालो रंगलाई त्यो छनोटमा तानेर हाम्रो क्षेत्रलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउन सक्छौं म सेलेक्ट अनि नन छान्छु हामीले अस्थायी पारदर्शी सेट गरेको लेयरमा जाउँ र ओपेसिटी 100% मा बढाउँ पछि तपाई आफ्नो बोर्डरको रंग परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई कलर डायलगमा जानुहोस् एउटा रंग छान्नुहोस् र त्यो लेयरमा तानेर लानुहोस् तपाईले एउटा भिन्न रंगको लेयर पाउनुहुनेछ त्यो राम्रो स्केच इफेक्ट थियो र यो भिडियोको लागि जोसेफलाई धन्यवाद त्यहाँ के भयो हेरौं मैले यहाँ एउटा इमेज तयार गरेकी छु र मसँग यहाँ कालो सेतो सम्म एउटा ग्रे ग्रेडियन्ट छ र सेतो र कालोले भरेको क्षेत्र छ र मैले पहिले नै लेयर दोब्बर गरेकी छु जुन पहिलो कदम हो अब म यो इमेजलाई उल्टाउन चाहन्छु त्यसैले कलर्स इन्भर्टमा जानुहोस् तपाई यो इमेज अब ठिक विपरीत भएको देख्नुहुन्छ र म ओपेसिटी 50% मा घटाउँछु र पूरे इमेज ग्रे छ किनभने आधा कालो र आधा सेतोले ग्रे दिन्छ र यहाँ आधा सेतो र आधा कालोले पनि ग्रे दिन्छ त्यसैले अर्को कदम यो लेयरलाई ब्लर गर्नु हो ल अब फिल्टर्स ब्लर गसियन ब्लर मा जाऊ मैले यो च्यानललाई अनब्लक गरेकी छु जसले गर्दा म भर्टिकल ब्लर मात्र परिवर्तन गर्न सक्छु र हरिजन्टल ब्लर होइन किनभने इमेज धेरै ल्याउने बन्ने छ ल यो मैले चाहेको परिणाम हो र म ओके मा क्लिक गर्छु अब तपाई यहाँ गाढा ग्रे र हल्का ग्रे लाइनहरू देख्नुहुन्छ यहाँ यी लाइनहरू अग्रभूमिको ब्लरको परिणाम हो जब म यहाँ जुम इन गर्छु र ओपेसिटी वृद्धि गर्छु तपाई यहाँ कालो र सेतो देख्नुहुन्छ र बीचमा एउटा ग्रेडियन्ट देख्नुहुन्छ अर्को लेयरमा हामीसँग सेतो र कालो छ र अब यो ठिक विपरीत छैन ल अब ओपेसिटी घटाउनुहोस् र अब तपाई एकातिर गाढा ग्रे र अर्कोतिर मध्यम ग्रे देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो मध्यम ग्रे छ र यहाँ पनि तर पहिले ट्रिक अफ आई आईमा हेरौ यहाँ यो भन्दा यो निश्चय नै गाढा छ त्यसैले म कलर पिकर छान्छु र हामी यहाँ रातो 128 हरियो 128 र निलो 128 र 50% ग्रे देख्छौ र यो मध्यम ग्रे छ र यहाँ यो 127 127 127 र ग्रे 50% छ यहाँ कम छायाहरू छन् जुन मूलत सोही रंग हो र हामीसँग यतापट्टि 127 र यतापट्टि 128 छ यदि हामीले 225 लाई 2 ले भाग गर्यौं र यदि तपाईसँग कुनै फ्लोटिङ प्वाइन्ट छैन भने हामी 127 वा 128 प्राप्त गर्छौं अब मैले यी लेयरहरुलाई पर्छ त्यसैले लेयर मर्ज डाउनमा जानुहोस् ल यहाँ जोसेफको इमेजमा भएको रङको लेभल प्राप्त गरौँ र अब म यी स्लाइडरहरूलाई तानेर कालो गाडा र ग्रे हल्का बनाउन सक्छु तपाई विविध मोटाईको रेखाहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यदि मैले यी स्लाइडरहरूलाई बायाँतिर ताने भने लाइन अझ राम्रो हुँदै आउँछ ल सम्पूर्ण इमेजमा हेरौं shift plus control plus E e। तपाई मसँग भएको ग्रेडियन्ट र रङहरूको सट्टा लाइनहरू देख्नुहुन्छ मलाई आशा छ तपाईले यो बुझ्नुभयो र तपाई यो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ केही इमेजहरू यो इफेक्टमा धेरै राम्रो देखिन्छन् र जोसेफको इमेज अति हास्यास्पद थियो मलाई यो मन पर्यो यो हप्ता म मिड द गेममा एउटा नयाँ खण्ड सुरु गर्छु यदि तपाई होम पेजमा जानुभयो भने र त्यहाँ दाहिनेतिर तपाईले 23hq.com मा फोटो समूहको लागि पाथ फेला पार्नुहुन्छ र मैले देखाउने मेरा धेरै इमेजहरू छन् र म यसमध्ये एउटा लिन्छु र यसको बारे केही भन्छु र आज यहाँ म एउटा लिनेछु यो फायरवर्क्समा मेन्जुलम्यानले बनाएको हो र उनले यो इमेजमा व्हाइट ब्यालेन्स र इमेजका रङहरूको बारेमा टिप्पणी मागेका छन् र यो हेर्दा लाग्छ यसले काम गर्छ मैले टिप्पणी गरेकी छु तर त्यो जर्मनमा मात्र थियो ठिक छ एकपटक हेरौं यो उनको इमेज हो जुन वेबसाइटदेखि टाढा तानेर यहाँ बक्समा छोडिएको छ र गिम्पले वेबबाट इमेज खोल्छ मलाई लाग्छ यो आकाश अलि गाढा हुनुपर्छ यहाँ तल भवनको इमेज राम्रो छ जुन इमेजमा हुनुपर्छ तर यहाँ आकाश लगभग कालो हुनुपर्छ यो जस्तो कालो होइन र सायद यहाँ यो केही धुवा बादल बचाउन सकिन्छ त्यसैले मैले कर्ब्स टुल छाने र हामी के गर्न सक्छौ हेरौ तपाई यहाँ हामीसँग इमेजमा धेरै सेतो रङ भएको देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेज राम्रोसँग देखिएको छ र मानहरू सही रूपमा हिस्टोग्राममा वितरित छन् र हामीसँग यहाँ कालो छ तपाई यो वास्तविक कालो नभएको देख्नुहुनेछ यहाँ हामी यसलाई अलि गाढा बनाउन सक्छौं त्यसैले म यहाँ यो कालो बिन्दु तान्न सक्छु कालो बिन्दु कालोको परिभाषा हो र अब म यसलाई कालो भन्न सक्छु ल अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसमा फायरवर्क अलि बढी छ र म हिस्टोग्रामको यो अंशलाई अलि गाढा पार्न चाहन्छु त्यसैले म बिन्दु यहाँ राख्छु र कर्वलाई तल तान्छु मैले भवनको लागि अलिकति ठाउँ छोड्नु पर्छ मलाई लाग्छ यो भवनको महत्वपूर्ण भाग हो त्यसैले म यो कर्बलाई तल तान्छु र म भवन अझै पनि देख्न सक्छु अब यहाँ यो क्षेत्र गाढा छ र यो सेतो सायद यो अब अलि बढी सेतो छ त्यसैले म यसलाई तल तान्छु नौलो कुरा प्रयास गरौं होइन त्यसले काम गर्दैन पोइन्टहरूलाई बाहिर तानौं मैले पहिले यो गरेको छैन त्यसैले केही प्रयोग गर्दैछु मलाई लाग्छ यसले काम गर्छ पहिले इमेजलाई अलि हेर्न लायक मात्र बनाउन खोज्दा अहिले रंगहरू धेरै राम्रो भएका छन् मलाई लाग्छ यो इमेजको लागि यति नै थप जानकारी meetthegimp.org मा उपलब्ध छ यदि तपाई प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया info@meetthegimp.org मा लेख्नु होला स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको लागि सर्वशिक्षा नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु नमस्कार